借りてきた猫のように猫をかぶって最終的にてんやまやの大冒険 I いてらっしゃいさ一遍踊ってらっしゃい今日の朝取れたばっかりだよまた旅温度結構気だらけ周り見渡せば猫だらけ止まらない縦横無尽の大暴